Assalomu alaykum aziz do'stlar, barchangizga omad tilayman. Sanoqli biletlarimiz qoldi. O'yinimizda 27-o'yinimizda bemalol bilet olishingiz mumkin. Biletimiz zarhatiga 500 rubldan kecha oqshom 152 dana biletimiz qolgan edi. WhatsAppda hal yo'qmiz. Hammangizga omad yor bo'lsin deb qolaman. Albatta bugun kechga finalimiz bo'lish kerak. Biletimiz bor. Uspet qiling. O'yinda o'xshi biletimiz soni 599 ta, priz soni 63 ta. Glavni priz 1 dona 100 ming rubl, 1 dona 50 ming rubl. Yana 10 mingdan, 7 mingdan, 6 mingdan, 5 mingdan, 3 mingdan, 2 mingdan pul konvertlari bor. Albatta ikkita glavni prizi kim urib olsa, albatta 100 ming rubl rubllikka ham 52 ming rubllikka ham promo efirda kartalaringizga taylab beramiz yana qolgan prezalentlari bir kunning boradı. boradi hammangizga omat yor bo'lsin kartaga xurshid deb chiqadi biletimiz narxi 500 rubl bitta emas ikkita uchta bilet oyuna katlaşın o'yinda shans juda ham katta Omat yor bo'lsin barchalaringizga kim utsa ona bo'lsin hamma tona burtbori alıq. sheroyog'liq belletaj билетаж kam onlar монагай ватсап ҳавлӣ кунем баъд аниқ мешавад ҳамин абед қатӣ яъне эфирба мегӯем ки чандта билеташ мондагай нархи билеташ 500 рубл ҳозир метавонед ки билета хавлдор карда бозӣ ба иштирок кунед шахсияте ки намедонад бозӣ 599 билета общий билетаж, яъне 590 нуқтона, призаш 600 дона, главный призаш 100 ҳазор рубл, 150000 рубл. Ҳар ду главный приза ҳамин 600 ки бурд мекунад, ҳар ду главный приза промои фирқати капитон гузарона метем. Бо 10 10000 рубл, 7000, 6000, 3000, 2000 описание даромада метон ҳама маълумота мегиред. Нархи билеташ 500 рубл, ограничение надорад, шахсате ки ҳаст ҳамин промои фирқати пулам палчот мекунед, дига ягон чи ягон хел бехавотир беҳчи билета бигиред. همون شخص تک از 10 تا بلیت گرفتگی 20 تا بلیت گرفتگی اینجا گرانچلی ندارد همه کس همین یک تا بگیر بعد دل پول بگیر خدا خود یک چی نباشه یک چی بیزا همه اینجا اومد لیمن bemalol biletda boyinga qatnashingizlar agar podishka qilsangizlar abiddan keyin ya'ni bilet ro'yxatimiz chiqsa ajab emas primerna juda ham kam saqlanib biletlarimiz sanoqli qolgan bo'lishi kerak deganlarim hammangizga omad kattadan katta bitta bitta layk bossangiz bizning ya'ni biletimiz sotishiga yordam bergan bo'lasizlar oldindan kattadan katta rahmat omad barchangizga yor bo'lsin главный prezident birovi sizga ham nasib qilsin Pogdale!